නාරංගල යන්න ඉන්නේ අද ඔන්න ආවා ඒ ටෙන්ට් එක ගහලා සම්පූර්ණ හලෝ සුබ දහවලක් වෙන්න දැවිත් ඉන්නේ බදුල්ල නගරයට නාරංගල යන්න ඉන්නේ අද එකෙක් කමිදු යන තර දරගත්ත දැන් කොහෙද යන්න කියලා දන්න <laughs> දැන් තමයි කට්ටියට කියන්නේ අපි දැන් පොඩි shopping පාරක් දාලා යනවා බස් එකට එහෙනම් ඔක්කේ පටන් ගමු හිටියා බඩු ටික ගන්න. කීන කැලේ බස් එකේ යන්න ඕන. බස් එක ආවා දෙකමාරටලු අදින්නේ. සෙනඟ බුග්ගාද්දි පිරුණා. බලමු යන්න. බුදු වඩේ කන්න ගත්තා. පැයක් විතරයි අය කියලා නිවේ මේ වයින් හෝල් එකට යන්න. එන බදුල්ලේ බොම්බයි නයිස් කාපා. බොම්බයි මට ඉරහනේ එන්නේ. එහෙම තමයි පොල් කොරවයි රුපියල් 30 ලෝ බජට් බොම්බයි නයිස් කාපර් හ්ම් right. බස්සකෙන් බැස්ස දැන් තුන හමරයි හරියටම <clears throat> පැයක් ගියායෙන්ට ටිකට් එක එකසි අසුවයි මෙතනින් බැහලා මේ පැත්තිෙන් උඩට යන්න තියෙන අහනන් කියලෙම බෝඩ් ගහල් තියෙන වුණට මිනිස් යනවා කියල තම කියන්න කට අපි දැන් කඳුනගින්න පටන් ගන්න මීදමුකුත් බාලා තියෙන දැම්ම අපි හිමීට යන්න පටන්ග <laughs> උදේ කෑමහෙම ඔන්නම් යකින් ගණ්ඩ පුළුවන් මේ මන් නම්බරේ දාල් තියන්න යටි ගෑස් එකයි චිකනනම්මනං විතරයි නැත්තේ අනෙක් හැමදේම තියෙනවා ටෙන්ට් එකේ ඉඳන් ඇවිත් ගන්න පුළුවන් මේ. මේ ගෙදරින් කෑම එහෙම ගන්න පුළුවන්. ඒෙන් කන්ද. ෂෝට් කට් එහෙමත් තියෙනවා. ෂෝට් කට් එක පොඩ්ඩක් බෑම් වැඩි ගම හරහා ගියොත් ලස්සනයි. ටිකන අහගෙන යන්න මොකද එහෙට පාරවල් මෙහෙට පාරවල් එහෙට පාරවල් තියෙන්නේ 27 වෙනි පාරට සෙරෙප්පුව කැඩුනා එන්න උඩ ලං වෙලා ඉන්නේ මේ මීදුම් බානවා වටේ බැවුම් පට්ටම තදයි හරිම අමාරුයි පට්ටම අමාරුයි Eh. Tuh. Eh, eh. Bang, tuh. Eh eh, eh. eh, ni tu. Ya. Ni tu. තියෙනවද මත් කියන්නේ කරයි කියලා ඉතුවට සාමිවරනේ හෙට තව තියෙනවා යමුක යමුක වලාකුළු මට්ටමට ගංගිලා ඉන්නේ ඔන්න බලාගන්න ම කෑල් උඩ චෛත්‍යකුත් වේවාට කොතක් මේ තියෙන්නේ එමකොට තව ටිකක් යන්න තියෙනවා අර තිබ්බ දාඩියම ඔක්කොම කූල්ලට නැති වෙලා යනවා මෙතන උලම්පාරට අපි එහෙනම් උඩට යමු පළු තොඩිස් එක්ක යන්නේ ඔන්න ආවා උඩට ඔන්න බලන්න මේ පැත්තේ තියෙන view එක ටඩා සර්ප්‍රයිස් සර්ප්‍රයිස් බොයිස් අපි හරියටම මෙන්න මේ ගහට එහා පැත්තේ තියෙන තැන තමයි ගහන්න ඉන්නේ කැම්ප් සයිට් එක අතන ගහන්න ගියේ එතන ජරා වෙලා මෙතන view එකත් ලස්සනයි අතෙන්ඩවට අපි ටක්ගාල ගිල්ල එතන කෑම් සයිට්ට කටවාගෙන කණ්ඩගම් එතන පල්ල ඇතින් චූටිඩේ ගහනවා මොකද අනික කට්ටිය ආවොත් මෙතන හිර වෙනවා නැත්තම් එයාලත් ඇවිල්ලා අපේ ගොඩේ ගහන්න ගත්තා දැන් මෙතන අපිට එන්ටික් ගැහුවම ආයෙ ගහන්න ඉඩ නැහැ ඒ හින්දා මෙතන ගහනවා එන්න මෙතන ඔය ලස්සනට තියෙන්නේ ලස්සනයි යා මෙතන ගහ ගහලිවර කරා වලට පේනව මෙතනින් බෝලයක් ඒ බෝලේ හඳ නෙමෙයි ඒ බෝලේ ඉර මේ එච්චරක මීදුමක් තියෙන අර කෙලින් බලන්න පුළුවන් ඉර දිහා පට්ට මීදුමෙන් වැහෙයි 6:40යි වෙලාව අර කොනට ගිහිල්ලා අපි කමුන බලන්න ජීවිතේ ගන්න පුළුවන් හොඳම දවල් වේලක් හවස් වරුවක අපි කණ්ඩ මෙන්න මේ මේසේ ඉඳන් මෙහෙන් සන්සෙට් එක එනවා ගමන් මේ පැත්තයි බලාගෙන අපි කන්නයි යන්නේ දැන් කෑවා ඉන්න බැරි තරම් මට්ටම සීතරයි දැන් අපි ගිනිමැලයක් ඔය කාගෙන ඔල් පේනොත් දන්න <coughs> මේ පැත්තෙන් එනවා මීදුවක් අර කලින් බාපු මීදුම් වගේ වෙන ඝන මීදුවක් ආයිතින් මුළු පලාතම කොරවෙල යන මීදුමක් එන්නේ ඒනොලේ සීතල ඉතා ගන්න පුළුවන් මේ බලන්න මීදුමෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වැහිලා ගියා අපේ කෑම් සයිට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ මේ පැත්තේ තිබ්බ පොඩි කැලයක් වගේ එකක් මේ දැන් මුකුත් පේන්න දර ටිකක් හොයන්නම් කියලා හිටියේ එහෙට ගිහිල්ලා බලමු මේ ළඟපත තියෙන දර ටිකක් ඇහිඳිමු ඒ පැත්තට යන්න බැරිය මං හිතන්නේ අර කලින් කට්ටිය පාවිච්චි කරපු එකක් තියෙනවා ඒක කපලා කොටලා අරගෙන වක් හරි කරනවා තත්ත එහෙමයි සීතල වැඩි නදීජෝ කහතර කහම බලා 라이트세이브게깎아게하고 Ay. ගිනි ගොඩ ගාව පිගිනි ගොඩක් ගැහුව දන්න ඒගෙත් අන්තිමහරි යන ගවන් තියෙන්නේ එතනින් මැගී හදනවා අපේ කන හැදුවා දැන් ඒක ඇතුලේ තියලා තියෙනවා ටිකකින් කන්න ඕන දැන් 11 මාරයි වෙලා තව පැය භාගයෙන් තයි පොංගල් උඩින් තයි පොංගල් හම්බෙයි දන්න කට්ටියක් ඉන්නවා දැනට තත්ත්වය එහෙමයි පෙර යත්‍රී කෑමේක ඔයාලට පෙන්නන්න මේ තියෙන මැගී මෙහෙම තිබ්බට මේක අස්සේ මිඩ් බෝල්ස් ගොඩක් තියෙනවා ඒ සප්‍රයිස් අන්තිමයට තියෙන්නේ වල්ල එක පෙන්න්නට වෙන්න අපි කනවා හැපි කෑම්පස් නොයිසස් කණ්ඩ දෙන්නෙත් නෑ ඕකේ <laughs> එන අපි කරවා වෙලාට වලාකුල්ට රිබ්බන කත්තරම් පාටව කිරන්න එලියත්තිකට ලාසරය තියන්න බදුල්ල ටවුම උදේට කලින්නම් තිබ්බ මේ ලයිට්ේ නැවිල්ලා ලා දාලා දැන්න ලයිට් ඔක් කරලා තියෙන්නේ පෙන්න්න විදිහත් තිබ්බෙනෑ මොකද කැමරාවට පේන්නේ ඔයාල ඇවිල්ල බලාගන්න හින්දා එන්න මේ පැත්තෙන් ඉර පායාගෙන එනවා ඊරෑනම් මේ වලාකුළු ඇවිල්ලා මර ලස්සන්ට තිබ්බ හඳ එලියත් එක්ක චූටි ටිකත් පිඩියෝ කරේ ටික දාලා තියෙන්න තිමං හයයි වෙලාව පිටෙන් පැයක් විතර හැරලා මේකට නම හැදිලා තියෙන විදිහවල් සෙට්ටයක් තියෙනවා ඒ එකක් කියන්න අනික් ඒවා හරියට දන්න මේ එකත් තමා නවරං කල කියන එක නාරංගල වුණා කියලා කියන්නේ ගැන මේ කන්දේ මේ රන් කල නමයක් තිබ්බ කියල තමා කියන්නේ එහින්දා නම් හැදුනා කියලා කියන පැත්තට බතුලට අවමට මීදුම බාගෙනනවා දැන් හරි ලස්සන යස් දැනට හෙම අපි දැන් ඩ්‍රෝනා යවන්ඩ යන්නේ ඩ්‍රෝන් අපේ පයිලට් රෙඩි ඕකේ ඇක්ෂන් ඔයාලා උඩේ දම් බලන්න දැ අපි කෑම් සයිට් එක අස් කරා දැන් අවුවත් මුදුරම ඇවිත් තියෙන නමයයි කාල්ට තියෙනවා බසය ඒහින්ද දැන් මේ උඩට ගිහිල්ලා තනි කැපෙන්ට තමා ඉන්නේ එන්න අපේ සුන්ද රසල්වාසින් පිරිස නේබර්ස් අපි යනවා හෙන ජයවා ගුණ හමුවමු අනිවා අපි අඟුඩට ඒක තුරටම ආසන්නයි මෙතන තියෙනවා චෛත්‍යයක්ම කියන්න බෑ හදමින් පවතින චෛත්‍යයක් කොත විතරයි ගහලා තියෙන තාම මෙතන පල්ලෙහින් කිව්වා කෑම් කරන්න එපා කියලා සෙට් එකක් කෑම් ගහලා වුණාට අර පැත්තට පෙවුන්නේ නැති මේ ටිකක් පේනවා මෙහෙට අර තියෙන අපි හිටපු දැන මාර්ලොකු වීවයක් තියෙනවා අර පැත්තට පෙනුන් නැති කන්ද මේ උඩට එන පදාස වීවයක් තියෙනවා එල්ලන එකක් දන්නේ නැහැ එහෙනම් කඩාගෙන මිදගෙන බහින්න පටන් ගන්නවා බස් එක අල්ලන්න කියලා. අතයි පොංගල්. මෙහෙනුයි මෙහෙනුයි ඇහෙනවාද කෝවිල් වල මේ අද තයිපොංගල් සමරනවා. මේ හරි තියනවා කෝවිලක්. බලමු අපි කෝවිලක් ගාවින් ඇත්තේ කෑමක් හම්බෙයිවත්ද කියලා වෙලාවකුත් නැහැ හැබැයි. දුවගෙන යන්න ඕන බස් එක අල්ලගන්න. අඩෝ සෙස්සිය පොල් තියෙන රොටි ගන්න යන්නේ පොල් පොල් පේන්ට තියෙනවා ඒ හරිම තුරලෝ පුඩ්රිවිර රොටියක් එක කටක් ලුණු මිරිසත් රස පාටයි වල්ලම රොටියක් අසුවය එකක් හයි ඔහය කාලිවර පට්ටහයි එක් ගත්තේ අපි මම පෙන්න ඊයේ මෙන්න මෙතන තියෙන ගෙදරයි. මේ මම ඇටි නම්බරයක් දාලා දෙන්නම්. ඔයාලට කලින් කියලා තිබ්බොත් එද්දි ගෙනියන්නත් පුළුවන්. වතුර නමන ඔක්කොම තියෙනවා. රුපියල් 5යි. ටුඩේ ස්පෙෂල් තයි පොංගල් දවස අපිට හම්බුණා පොංගල්. මෙයා එකක් කා බස් එක මිස් වුණා ආයෙ හය මාරකන්ද ඉන්න. ඊළඟට බලමු. මෙන්න තියෙනවා පොංගල්. අන්න තියෙනවා ඊ අපි නැග්ග නාරංගල ආ බව් බව් එන්නවා අවේ ප්ලේන්ටි 10 20 ඉන්නත් එපැයි අපි ඉතින් කකා බිබී ඉන්නවා මෙතෙන් වෙලා පේන්නේ නැහැ ඔයාලට ඒ වුණාට අර පැත්තේ ඇහෙනවා ඇති සද්ද ටයිපුංගල් සමරනවාද කට්ටිය ආ පෙරහැරක් යන්න බා පෙරහරක් යනවද? අර අර අතන උඩින් යනවා පේන්න පේන්න. පේන්නේ නැහැ පෙරහැර. මම දැක්ක චුට්ටක් දැන් පේන්නේ. ආයේ එහෙනම් අපි දැන් බදුල්ලට අවුවට ආවා. දැන් නිවෙස් බලා යන්න ඕන. බායි අමිදු අපි යනවා. මේ ගමන නම් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ සුපිරි නයිට් එක. එහෙම ආයෙතින් සුපිරි. කන්ද පොඩ්ඩක් අමාරුයි. වැවුම් වැඩි. ඉතින් බස් එකක් තිබ්බා. බස් එකේ එල්ලුණා. මේක පැය දෙකමාරක් තුනකින් විතර මං ගෙදර. එහෙනම් ඔයාලා තින් බලන්න මාරු නම් කන්ටැක්ට්ස් අනම් මනම් ඔක්කොම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්න වැඩි විස්තර තියනවා නම්. එහෙනම් මම යනවා. බැලුවට thank you. ජය වේවා. bye.